Вольво Центр. Мы снова прибыли на позиции батальона «Восток» в одной из самых горячих точек ДНР. Я направляюсь на передовую позицию, а мой коллега Михаил Андроник направляется на другой фланг обороны Донецка. Только что на наших глазах э, по казенному заводу был нанесен удар вот неизвестным пока что оружием. Постараемся выяснить подробности. Ударная волна от взрыва разошлась на 2-2,5 километра. Тип боеприпаса нам неизвестен. Остается надеяться, что не прилетит и к нам подобный подарок от вооруженных сил Украины. После мощного взрыва на наших позициях было относительно тихо около полутора часов – за это время начало стремительно темнеть, и в зависимости от камеры картинка с одного места начала сильно отличаться. Вооруженные силы Украину ведут обстрел АГСами жабуньков. Это следы от разрывов от снарядов зенитной установки. ВСУ бьет по жабунькам из АГС, БМП-2 и зенитки. В окопах по воле людей или сами по себе всегда появляются домашние или, правильнее сказать, окопные питомцы – Не, она этого жрет какую-то херню, то ли лягушку, то ли кузнечика, блядь. Периодически по нам работает БТР. Сегодня на позициях возле Вольво-центра относительно спокойно. Всего лишь несколько раз БТРом по нам постреляли. Все тихо, но активно ведется обстрел жабуньков. Мы отсюда наблюдаем, как в ту сторону летели залпы из э, БМП-2 и других калибров. Слышь, братан. Да, я понял. Из зеленки, там в зеленке наш, э, в зеленке могут ходить? Могут. Там какие-то типа животных изображали, только как-то поймешь. Где? По зеленке там. Тут рядом с постом. Рядом с нами есть зеленка, там сейчас позиции, там, где находится Михаил Андроник, накрываются сапогом. Надеюсь, он слышал этот звук и укрылся. Ит. Оба! Я себе. Да. Стрелял с правой стороны, понял, с посадки. Сапогом? Да. Прям видно было. После обработки зеленки из калашника ВСУ ответили длинной очередью с БТР по всем нашим позициям. Обратно им отослали очередь из АГС. ситуация повторяется, как некоторое время назад. Украинские военные сначала обстреливали позиции в Жабуньках, а не Новороссии. Теперь он переместился в другую сторону. Активно работает с пагами из ПГ-9 по нашим позициям, и сейчас один из сапогов взорвался там, где должен находиться Михаил Андроник. Здесь рядом есть зеленка, и оттуда как-то подозрительно шли звуки из копирующих животных. Надеюсь, что это не укропы подошли по зеленке и сейчас не будет налета по нам. Авиаразведка ВСУ продолжает свою работу, выискивая новые цели для удара по армии ДНР. Андрей Филатов, Михаил Андроник, AFP Reports.